Hello，大家好，我是小夫。两天前，高通发布了新的移动端 SOC。有点意外的是，这次的新 SOC 命名方式有点特别，竟然不叫骁龙八七五，而是骁龙八八八。这个命名绝对是照顾到了中文用户，毕竟中国给高通贡献了百分之七十的营收嘛。就是三个八读起来有点拗口。我本来以为这次的骁龙八八八会继续挤牙膏。 升级一下大核和制程，没想到这次高通牙膏挤的好像有点多。那么这期视频，我想和大家聊聊这颗不小心把牙膏挤爆了的 SOC。骁龙八八八将基于三星的五纳米工艺制造，内存控制器将舍弃对 LPDDR4 的支持，转而只支持 LPDDR5 内存。整颗 SOC 的性能，尤其是处理器部分。 相比于前几代的产品有大幅提升，其中最有看点的，对我来说，是 CPU、GPU 和 ISP 的性能提升。那么我们接下来一个一个的说。首先在 CPU 部分，高通延续 Cryo 的命名方式，这代产品的命名也终于来到了 Cryo 六百系列，命名为 Cryo 六八零。高通宣称 Cryo 六八零相比于骁龙八六五的 Cryo 五八五。 有百分之二十五的性能提升和百分之二十五的电源效率提升。而在处理器的架构方面，骁龙八八八上的 Cryo 六八零与前几代产品的四大四小的大小核设计不同，转而采用了一加三加四的设计，共使用了三种不同的微架构，其中包括一个超大核、三个大核和四个小核。Cryo 六八零的超大核基于 ARM 的 Cortex-X1 微架构。 运行在二点八四 G 赫兹上，拥有一兆二级缓存，而其余的三个大核则基于 ARM 的 A 七八微架构设计，运行在二点四 G 赫兹的频率上，每个核心拥有五百一十二 KB 的二级缓存。小核方面，高通则继续挤牙膏，使用了和上代旗舰八六五一样的四个 A 五五小核，就连运行频率都没变，仍旧维持一点八 G 赫兹，每个核心拥有一百二十八 KB 的二级缓存。 Pril 的八个核心共享四兆二级缓存和三兆系统缓存，而其中三兆系统缓存和苹果 Apple Silicon M1 上的末级缓存类似，由 CPU、GPU、AI 核心等处理模块共享。根据 ARM 的公开资料，Cortex A78 在设计之初需要考虑到性能、能耗和体积之间的平衡，也就是芯片设计中常说的 PPA。 而 Cortex-X1 在 A78 的基础上进行了重新设计，在设计思路上则更加激进，更偏重处理器的性能，相对的则牺牲了处理器的能耗和体积。从 ARM 的资料来看，Cortex-X1 的性能相比于 A77 有着百分之三十的性能提升，相比于 A78 也有着百分之二十二的性能提升，在 Machine Learning 性能上是 A78 的两倍。从性能上来看。 Core t x x 1的确非常惊艳，而使用了 Core t x x 1的骁龙888的 CPU 性能让我非常期待。在 GPU 部分，骁龙888集成了 Adreno 660 GPU，包含了显示核心、硬件视频解码单元和屏幕引擎等，最高支持分辨率和上代一样为144赫兹的 QHD 加分辨率或者60赫兹的 4K 分辨率。在 GPU 的性能提升方面， 高通宣称，Andrino 660相比于前代有着百分之三十五的图形渲染能力提升和百分之二十的电源效率提升。相比于单纯的性能提升，这款 GPU 带来的新特性更吸引我。其中比较有意思的是 Game Quick Touch 和 Variable Rate Shading，其中 Game Quick Touch 的技术主打的是触控屏的低延迟。从高通公布的数据来看，在六十 FPS 的游戏中。 可以降低约百分之二十的屏幕触控响应延迟，在帧率为一百二十 FPS 游戏中，触控延迟可以降低约百分之十。而另一个比较有意思的新特性是 Variable r i t e Shading（VRS），也就是常说的可变速率着色器。这项技术其实也不算新了，在电脑端和游戏主机上已经很常见了，不过在手机 SoC 上还是比较罕见的。简单来说， 可变速率着色器的原理是根据画面不同区域的重要性，降低次要区域的画面渲染精度，从而提高渲染效率，降低 GPU 的渲染负荷，以此来提高游戏的帧率。举个例子，在玩赛车游戏的时候，游戏的左右场景都是不停移动和变换的，而玩家往往不会把注意力放在游戏的场景部分。那么这时候就可以通过 VRS 技术降低这部分场景的渲染精度。 而把 GPU 的大部分算力都集中在赛车的车身部分，从而提高游戏的帧率，来获得更好的游戏体验。从高通的宣传来看 v r s 技术可以在牺牲极小一部分的画质下，获得大约百分之三十的游戏性能提升。在 ISP 部分，骁龙八八八上集成了三个名为 Spectral 五八零的 ISP 模块，在速度、图像质量和计算机视觉方面都有所提升。 相比于上代骁龙八点五上的 Spectra 四八零 ASP，处理速度提升了百分之三十五，每秒可处理二十七亿像素。而三 SP 的设计可以确保在相机镜头越来越多的今天，能尽量让每个镜头可以调用独立的 ASP，从而实现三镜头并发拍摄三个独立四 K HDR 视频，或者同时拍摄三张独立的两千八百万像素的照片。此外， Spectra 五八零也可以在一秒内进行一百二十张一千两百万像素的照片连拍。当然了，这种旗舰芯片怎么能少得了 AI 呢？高通特别提到，结合 AI 技术，Spectra 五八零可以在暗光环境下拍出更加清晰的照片，同时，也基于 AI 技术的加持，Spectra 五八零可以获得更好的自动对焦、自动曝光和自动白平衡。 Spectral 五八零也支持十 bit 色深 HEIF 格式照片和 HEVC 视频格式，并且具备三十帧八 K 视频拍摄能力或一百十帧四 K 视频拍摄能力。拍照和视频的部分提升倒是让我很期待，说不定明年搭载骁龙八八八的手机在视频拍摄上就可以媲美终端摄像机了。不过从高通的宣传上来看， s p e c t r a 五八零似乎还不能拍摄四 K 十 bit 一百二十帧的 HDR 视频。在五 G 通讯方面，等了一年多，这次高通终于在旗舰芯片中集成五 G 基带了，不用像上代一样外挂基带了。骁龙八八八上集成的 X 六十基带支持 Sub 六和毫米波两种五 G 形式，适用于 SA、NSA 双模。 下载速度最高七点五 G 比特每秒，上传速度最高三 G 比特每秒。换算成我们一般下载时常见的速度，MB 每秒的话，下载最高可以达到九百三十七点五 MB 每秒，上传可以达到最高三百七十五 MB 每秒。下载速度接近单条 PCIe 三点零通道，上传速度也超过了 SATA 二的速度。不过，从目前全球五 G 的规划来看， 想体验这么快的下载速度，恐怕还得再等一两年。在无线连接部分，骁龙八八八集成了 Fast Connect 6900连接系统，支持蓝牙5.2、aptX、WiFi 6和 WiFi 6E，其中 WiFi 6E 作为 WiFi 6的扩展版本，主要增加了对 6G 赫兹频段 WiFi 的支持。简单来说，就是干扰更少，速度更快。 上代 Hexagon 六百系 AI 处理器的矢量、张量和标量三个 AI 加速器之间相互独立，而在这次的 Hexagon 七八零上，高通将三个 AI 加速器整合为一个加速模块，而与其他处理芯片共享三兆系统缓存。当 SoC 进行混合运算的时候，一体式的加速模块可以更快、更高效的共享数据，降低运算时间。性能方面。 p a s i o n 七八0的矢量加速器相比于上代有百分之五十的性能提升，而张量加速器的速度提升是上代的两倍，标量加速器的性能则与上代持平。通过 AI 处理器，手机的语音助手唤醒速度更快，语音识别更准确，视频转码升帧的效果也会更好。此外，骁龙八八八也增加了一些安全特性，通过 Type One Hypervisor 可以在手机上启动一个操作系统的多个实例。 并且每个实例内的信息和软件相互隔离。在视频的最后，总结一下，骁龙八八八采用了全新的一加三加四的 CPU 设计，GPU 部分增加了对可变速率着色器的支持 s p 增加到了三颗，可以同时录制三个 4K HDR 视频。相比于前几代产品不停的挤牙膏，骁龙八八八在各项性能指标的提升上的确是挤爆牙膏了。 不过，目前骁龙八八八还是一款 PPT 产品。考虑到 5G 基带的功耗和 Cortex x 一大核的发热，即使使用了五纳米制程，也未必可以将手机的续航和发热控制在一个相对理想的状态。从 iPhone 十二系列的表现来看，基于五纳米的 A 十四芯片节能效果并不明显，手机续航也差强人意。而性能提升高达百分之三十的骁龙八八八 SOC，也很有可能面临同样的问题。 与此同时，骁龙八八八的售价据传或许会高达两百五十美元每颗，这么一颗售价高昂的旗舰 SOC 的终端产品的起步售价，很有可能会高达一千美元，旗舰手机的售价或许又会突破新高，而搭载这颗 SOC 的终端产品，最快也要等到明年第一季度才会看到，希望高通这次不会让我们失望吧。如果您觉得本期视频还有点意思。 欢迎在视频下方留言参与讨论。如果您喜欢我频道的其他节目，也不要忘了按下订阅按钮。我是小夫，我们下期再见。